جناب نصیر ناصر خان صاحب میں نے آپ کا نکاح افسا شاہد افریدی بنت محمد شاہد افریدی کے ساتھ فاطمی ایک سو اکتیس تولہ چاندی جس کی آج کی قیمت دو لاکھ ساٹھ ہزار نو سو باون روپے ہے ان گواہوں کے سامنے کیا کیا آپ شاہد